Gel balam seni isterler İsteyin bağda dur bağda Henne belagam men düzeyin Seyahat kan bağda dur bağda Han seyahat bağda dur bağda Karaodur selvi kızı Kürmek gelse akızı Canım Mehmet akızı Seyahat can Bağdat'ım Bağdat Canım Mehmet akızı Seyahat han Bağdat'ım Bağdat Han seyahat Bağdat'ım Bağdat Beyim var varlar bilen Sövmedi var selver bilen Kılıç oldur kızlar bilen Seyahattan bağdadır bağda Han seyahattan bağda Kızlarım yardadır yarda Yarey yarey yarey caney caney caney Kılıç on kızlar bilen Seyahat han Bağdadır Bağda Han seyahat Bağdadır Bağda Gel bağın ey birer bulsan Kızıl güllerine girer bulsan ha seyahat ne girer bulsang seyahat ham bağdadır bağda ha seyahat bağdadır bağda خشتن عريه هجران كلن سرباريه سياتم بعد ديرم بعدا Han seyahat bağdadır bağda Küllerim yardadır yarda Yare yare yare cane cane cane Kırklençi kızlarını serdarı Seyahat kan bağdadır bağda Han seyahat bağdadır bağda